ازی وگرن با خونت بره بازی ما وگرن با خونت بره از او تواب هم را لشرین یاره لشرین یاره از او تواب هم را ختام رنه یارت کردم دلم جی مخی نه در وادل من در بقای نه وادل من ترى عمري أدر بسناكم دفيت را بادلی بریم شکس را بناکم دفیت را تو عمری در باز ناکم دفیت را بادلی بریم شکس را بناکم لمن توبه اگر از حس که دهب سریم کری فیروز دمارم دهب سریم کری جدست دمارم زنداد کم یاری آرتا تلی از نابینم دوستی رونیا چا خواه حیاس کینگاز هبم نما سبران از که کلو برینا خبر دم از که کلو برینا خبر دم جکرا از ای دمرم درم یاری تنخم از بیمه برین دمرم درم یارت نخمم از بیم بهرین بیم الهمه سودا تزدین کرم جمن آگره ازی دمرم درم یارت سبب ازی دمرم درم یارت سبب سقطاش عمري Ey dermanı derdu güla Ey dermani derdu güla Rüji carek tenebinem Havrul jale can Helal bilin kuvver ve Mekke Canımış hattıdır Mekke Leylatı ve ve Mekke Canımış hattıdır Mekke Tirin zani ezdemirim Vere zalim halim seker Vere zalim halim seker zalim yarleye Dümün zani emzimirim Vere zalim halim seke Heyvah yarleye Aman Leyla zalim Leyla Hey dermani derdu kıla Rüci dare